ここからは15時台の番組ラインナップも見ていきましょうこの先1時間後までの番組ラインナップですまずはホームで一言あれれ16時台のが出てきてしまいましたねではこちら見ていきましょうはい15時台でちょっと先走っちゃいましたね月曜日だからちょっとエンジン全開なのかもしれないですスタッフさんさあ